Madalas sinisigaw Pagkapantay-pantay Ngunit kung titimbangin ay May kulang kami na nanahimik ay Pinahiyaw Ang hustisya hindi makamit Kami raw pabigay Tiwasay na pamumuhay, matiwasay karapatan Tribot, pamilya ay kahigaan Panulat pagsaka ay pilit nila Pilit nilang iniisahan Namulat sa sukat, sa mais at patatas Walang tawad kundi pagiging kontento Kahit bukos sa amin ireto Subalit siniilat sinasabing bulag Hindi hahayaang makawala Walang kapalit ang barya Sa palitan ng mga lupa palayasin ka Ipagbibili kahit hindi kanila Ipagbibili kahit walang wala Ipagkakait kahit iba ka pa Mabusog lamang ang kanilang bulsa ba? Maititimbang pa ba? Madalas sigaw, Pagkapantay-pantay Ngunit kung titimbangin ay kaming mga pinagdadapa Magandang edukasyon, hindi ang paghihirap Kabuhayan, hindi ang paglibing sa ukay Subalit tutol ang mga nasa itaas Pinipiling sa pugad ay pinalalayas Sa batas ay pantay-pantay Bakit mga paa namin ay pinag nagpapantay kapayapaan aming hinahangad Hindi ang mga balang nag-iingay Hindi kami laman para ialay Sa timbang at do'y bawian ng buhay Balanseng gusto naming kamta Na naig pa rin ang kalamangan Mga galamay-galamay na dapat sa nagawin nakalaan Hindi kami ang tinambang sa prutas bigas ang kinikilo Wala sa amin mga ulo Kailan guhit at makakamit Katarungi sa aming ipinagkait Ang timbangan ng lahat sa bito'y patas Maging malinis sa mata ng iba May ipibigat pa ba? Alas mo sigaw Pagkapantay-pantay Ngunit kung titimbangin ay May kulang kami na naninikay Pinaiyaw ang ustisya Hindi makamit Camilo Patrica Madalas sinisigaw maglahat ay pantay Ngunit kung titimbangin ay may kulang Hindi malaman ang dahilan Sa tulad namin lumati na walang katihan Pinapabatid ang damdamin, kabisanay dinggin Katahimikan at kasaganahan, yan ang tanging hiling Huwag sa kapangyarihan ay magpakain At sa aming ibuntong ang galit Tingin man sa amin ay mangmang Ngunit tao rin na may karapatan